none se ntibwahiye zana nyine twarure nakubwiye ngo ntukanzane amategeko madamu ubonye mbuhishije none uraje ubundi wari wagiye ugiye ubundi se nagiye ngiye ese wowe wabyanze ngo sindeke wagiye ugiye ubundi se mbere ko nitekereza n'ibyashyaka ayo si amafu wagiye urekeramo madamu ndakwisabye rwose mbabarira mbabarira unamve iruhande yego gusa nenga uva iruhande ubugari bwose uraburya ubumane madamu mva iruhande ariko ego ntiho kuntera ikibuno uri kuntera ikibuno ibintu byose mba nzi uburyo nabipanze mba nzi uburyo nabipanze reka ntiyabimbo mba nzi uburyo nabipanze ntabwo se ibi bintu nzamenya mbivuga ngo iki madame ndakwisabye ngewe ndakwisabye mu rugo rwawe imeze bite mhm. mugize ute ndakwisabye teka vuba tugabure turye zana amasahani ndabyiyarurira nyine zana uwo mwuko tuwuhaye umwana ndawe njyewe se njyewe umwana yaje kubikora urazana ibintu byo kuntegeka nkana siba mwana yakunyohereje ngo ntegeke ariko watetse ubugari ukareka data data akugiza hari ubwo nguteka ubwo bugari mada mwicare n'ingi uyu munsi ngomba kubatunga nkuko nabyiyemeje ko nzajya mbahaye ubundi usanzwe udutunga weza na mbyarure uramenye madamu uramenye twabaye iki ubu si ibingibi urabikora urabishobora reka nguture awe imisozi yari itwishe nayo niyo yacu besiti genda uzane zana ikibiriti ducane duteke ifu ataza kutumara noneho mama nta kibazo banguka banguka banguka ducane ndumva n'inzara imereye nabi nanjye banguka banguka ye banguka nikibiriti nteka banguka mana yanjye si uyu muriro noneho uraka n'izi nkwi zanjye mbona zitumye uyu muyaga nawe umereye nabi abarira wake ndisonzeye banguka karamu banguka banguka nibyo nteke nyabo ndaje mama banguka banguka eh, urabona amasaha atagi isungu wagiye kugera ahangaha nta umuke nta gasahani wampaye nkatira nzanira zandagara ndebera ariko wareka nk'ubwo wowe ayo agutwitse wavuga yuko uri kurwanira iki nk'ubwo ndebera uyu mugabo wajya ureka ngaho ni mu ndebera mwo kagira imana ariko ubundi ntugira n'inda y'abantu bazima ariko se wa ndiho ndebera ariko si ibintu burimo ni iby'ubusanzwe reka nawe ukadukora ibintu nk'iby'abasazi izo mbaraga zanyu ntabwo zabasha kuba none ubwo ayo mazi yagutwika biragenda ute ndebera wareka ngateka nkakugaburira aha nzaba mbarirwa nta kuntu ibyo nabyizeramo ngaho teka va madamu izo mbaraga zanyu ntabwo zabasha uraje n'imbogo zimwe ahubwo se gutetse bukeya gutetse bukeya none se ntetse bukeya abantu batatu ubu bugari buraduhaza abahaza waretse ngateka ubundi nakubwiye ko ndi bubyikorere byose karumiwe pe kurana hariya ako wowe urashaka gusigaza iyi ubugari ariko ubugari dutetse ni bukeya narakubwiye isi izakota n'ubundi inzara nitera ni wowe uzabanza gupfa mbere y'abandi ntutusigaye aha ntabwo mbara ibyo byawe mbereza da ubu abantu batatu bajya utuntu utuntu ubu wari ubusigaye mwese ubu ngubu mwana yanjye ubwo uzajya usanga uri guteka umugore ahari azavuga yuko haba habaye igihe njyana nka gucura wa mugabo oya ushaka kunyobora mu rugo rwanjye ariko uko niko bayobora cyangwa waretse ngateka ukayobora ibyo uyobora kunyobora nkana naho uteka naho uteka ubwo ni nakuzanye ntabwo ari wowe wanzanye nzana n'amasahani eh? reka nzane amasahani ntabwo ari wowe wanzanye hano mu rugo rwanjye ubundi se wasanze ntitekera amategeko y'iwanyu rundi mu muryango wanyu numva ngo bashaka gutegeka abagabo urambonera eh? uyu mugore badi ntabwo se kaba yazanye agafu gake arabona abantu batatu koko ninkoramo umwana wanjye agakoramo vesitine madamu we nizere ko atarya kuko ndabona n'ubundi ari ntabwo abagore baragwira rwose urabona ngo arashaka kuntegeka mu rugo rwanjye koko no jame ntabwo bishobora nta mugore uzantegeka rwose kuko ntabwo nabishobora nubwo ari duke ariko umuntu ariye ni ukwiranja nyine kuko nta kintu bwamarira umuntu ku ishuri hamwe natekeraga ni gutya n'ubu nturahisha nakubwiye ngo ntukantegeke mu rugo rwanjye n'ubundi wasanze nitekera kuko mm, ibyo ngibyo ntabwo ari byo waba ushaka kuzana none se ubu urabona ubu bugari uri kubuteka neza nabakwereka njye imbere ariko ariko handitse ndateka imbere ubugari tuzajya ubugari bubisi hejuru yawe mva imbere nkangurebe mbere se mbere mbere sinitekera teka vuba turye nanjye ndashonje noneho sinitekeraga mbere utara ko umuntu yazanye abagore bihita bihinduka bashaka kuntegeka mu rugo rwanjye mpande se mpande 네? madamu abazana ibintu byo kuntegeka kandi ubundi naritekeraga ubu se ntibuhiye ntibuhiye ziriya mbaraga ze ari amaboko wagira ngo ni ay'abaki yari bubuhisha atese ubu arabona budahiye ariko arabona ko udahiye koko yabaye ku two kongerera ubugari n'ubw'abantu batatu kandi nko kwiyunyuguza ah, biriya bintu azabijyane nk'abasibomana wabo ntago bwahiye rero hano uwo mwuko muhereza umwana umuhereza umwana si uwo mugabo ateye ate nanjye ndabikora ariko buri cyo ubona zana nkwereke nyine ndabikora ndabikora rwose ndumiwe mm. none se ntibwahiye zana nyine twarure nakubwiye ngo ntukanzane amategeko madamu ubonye mbuhishije none uraje ubundi wari wagiye ugiye ubundi se nagiye ngiye ese wowe wabyanze ngo sinteke wari wagiye ugiye ubundi se ah. mbere ko nitekeraga ntibyashyaga ayo si amafu wagiye urekeramo madamu ndakwisabye rwose mbabarira mbabarira unamve iruhande yego gusa ni nguva iruhande ubugari bwose uraburya ubumare madamu mva iruhande ariko yego yego niho bigeze ho kuntera ikibuno uri kuntera ikibuno ibintu byose mba nzi uburyo nabipanze ni nari ndindiriye mba nzi uburyo nabipanze reka niyabimbo mba nzi uburyo nabipanze abana b'imana bijyana heza umukiza ntabwo se ibi bintu nzamenya mbivuga ngo iki mada ndakwisabye ngewe ndakwisabye mu rugo rwanjye imeze bite ndakwi mugize ute ndakwisabye ngaho teka teka vuba utugaburire turye noneho bwaba buhiye zana amasahani ndabyiyarurira nyine zana uwo mwuko tuwuhaye umwana ndawe ngewe se ngewe umwana yaje kubikora ko nabikoze se nzi iyo yagiye akira amasahani akira barabanza bakabureka bukabanza bugashyuha none se wazanye imboga nkaba nzarura ibyo byose ndabyikorera ariko se bureba umuruhu burushye uvuye ku kazi waretse ngateka nkakugaburira mvuye ku kazi nyine ntabwo uzi uburyo ibyo nahuriyemo nabyo sizi impamvu uba ushaka kunsonga rwose madamu wavanye ibyo ngibyo agato mbwino ntabwo ngashaka ntabwo ngashaka rwose ni washatse ako gato na mbwino ntabwo ngashaka mu rugo rwanjye rekeraho nyine wambonye nkuze ntabwo uzi ikintu ubwo ni wabonye ukuze ni wabonye ubwo twese twabonye twabonanye dukuze amagambo ashize ivuga mpe ashize ivuga numiwe ibyo ngibyo uzabijyane mwasi w'umwana wanyu ubwo data mu bugari kambe ndetse atageze mu bugari ubugari uzabijyane mwasi w'umwana kuko ibi ngibi aha ni mu rugo rwanjye ubwo bugari butumye uvuga sobukwe birabaye ugomba kugira neza fureshi yego eh. urazana ibintu byo kuntegeka nkana siba imana yakunyohereje ngo untegeke ariko watetse ubugari ukareka data data akugiza ati hari ubwo aguteye kuri ubwo bugari yego yewe ntiwarure natwe turye turashonje nakubwiye ko utagomba kuntegeka mu rugo rwawe nyine si ngutegetse ntiwarure vuba uzane ubundi uzane umwuko nkuhereze umwana ibi ngibi ni ngewe mbanza uburyo nabipanze niwe wabihashya ariko ntabwo bigomba kuzajya udutwika ahangaha ntagiye wemera umuntu agateka ukarya ibi ngewe mbanza uburyo nabipanze njya kubihaha ubundi nabipangiye nta mpamvu rero yo kunzanaho amategeko haba amategeko n'ay'ibiki eh! nzana nyine nkumvire ko ubugari bwanjye bwumve ibiki se ntukwiye no ku no no no no no no jamais yego n'igifaransa kirakama vesitina vesiti zana zana ye banguka ese ubundi uwo mukobwa we yari yagiye guhera kare ntumurashaka kunzanaho amateka nawe ubwo azategeka abagabo nzanira kamwe nakubwiye mwana wa eh. nawe azategeka abagabo nk'uko nguko eh? mani izamubabare ntazategeka mani izamubabare ntizamumuga umeze nkawe umugabo nkanjye se wamukura nawe wagize amahirwe urambona none ngo ubona umugabo uzi uzana umugabo uzi guhaha none uri gushaka kuzana amategeko eh? uzayajyane za nyamyumba iwanyu ibyo ngibyo nta muntu ujya untegeka njyewe ubwo usigaye wirirwa ucuranga soba uko hejuru y'uko uri guteka ubugari za nyamyumba ntabwo akumviye ku bukwe hmm. ntabwo aburya pe kera mama wawe nabonaga ari imfura ntabwo iyo mico yari data ntabwo akunda ubugari utagira ngo azaza kuba udusaka ntabwo yari bukwigisha iyo mico nk'iyo ngiyo mwana we uzagira amahirwe pe ngo usengera imana ntuzashake umugabo umeze nka so gusa koko nazabigenzane <laughs> ese ubundi wowe vesitine wari wagiye guhera ikariko ubona ucunga bihiye ukaza eh? wazanye nko kwa ubwo bugari ndakwisabye madamu hereza vesitine uwo mwuka bari gukora ica ariko bite byankunda ubundi buryo hariya tuzarwana tugupfa ibiri tuzarwana ubibone ndakwisabye eh, ndebera mada mwicare n'ingi uyu munsi ngomba kubatunga nk'uko nabyiyemeje ko nzajya mbahaye ubundi usanzwe udutunga weza na mbyarure uramenye mada uramenye ariko wabaye iki ubu si ibingibi urabikora urabishobora aha madamu rwose wambabariye reka ngufashe wandekeye ibintu byanjye ariko ni ibintu byawe wabindekeye n'ubundi ko ari njye mbanza uburyo nabipanze aha buretse ubushyire hasi ahubwo ubwo nibyo washatse kare njye mba nagufasha n'ubwo uburyo nabipanze eh? aho rero nakugabura ubugari buje bumeze gutyo wajya ureka rebera no gushyiramo ibyatsi ibyatsi by'ishyamba byose yabyishyizemo Все. Vesti. Amasahani se. Kana dushyireho imboga. Ibyo byose ni njye nshinzwe kubikora. Niwe ushinzwe kubikora se reka nyine tugire. Ibyo wicare nababwiye mwica. Ntufate isahani uhereze umwana ibiryo nyine arye. Umwana asabye isi atabiriye. kugira nongere imbaraga zamutakajeho umubyara wibagiye imbaraga wibagiye imbaraga twakoresheje wibagiye imbaraga twakoresheje ibyo ni ibyawe none se izi mboga ziramara iki reka imboga ariko madamu n'igihe mbanza uburyo nabipanze kuko nzi ko nahashye ibiryo byinshi amafaranga wampaye yose ko nayakoresha madamu wambabariye rwose ah! fata byose ubijyane se nakugirana ego abadamu <laughs> ah, rwose uransetsa uzi yego ko <laughs> oya winseka madamu ninjye mbanza uburyo nabipanze ngwino urebe <laughs> murya ibyo ngibyo none se ibi ni ibyanyu ibi ni ibya vestine eh. ibi ni ibyaha ujya wakowe ibintu navuganye eh, ubu se waruhira gutuma binameneka ubu ngubu wabimena ngaho tereka hasi ndatereka hasi se kubera reka manze dushyireho imboga natwe wese ntiwaruha urya reka natwe twabirirwa izi ngizi zari ziri ah, ariko ntabwo twabyina mbese umuntu w'umwana urashaka umuhati natwe turabyarura tubirye kawe ngaho mugabane ibyo reba rwose madamu rwose ibi bintu urimo kushaka kuzana hano uragira ngo bigende ntabwo nkwemerera nawe buretse ubu usaba sana birarya uri umuntu umwe birashoboka eh, nashaka bimena nimba mutabikeneye nashaka bimena ariko ibi bintu sinzabyemera ngewe ibintu nzabyemera ntabwo nabyemera so ubundi wakwicaye ukarya egoko reba imbyiro afite vesiti ndumiwe ndumiwe wino ureba intoki zari kuri wumijwe se wumijwe n'iki ureba igihe intoki afite ibintu ngenda babwira kandi igihe nababujije kwirirwa mu ntegeko mu rugo nyine reka nkubwire nzanira mwana wa nzanira hereza imboga nyine njye hereza hmm? imboga pfa gufatiza ariko nanjye mwihangane ziragwira hmm. umuriro madamu zimya umuriro umuriro urimo kumbangamira ariko naragowe mani ishobora byose yego bambewe ndebe ko amahoro yaboneka amahoro aboneke da mwana wawe gerekasha ntabwo ubuze uburyo umuntu yavunitse aha n'iki n'iki nyuka akaza anshinga hejuru nkandeze ariko wajya ureka kubwira umwana amagambo mabi genda uzane n'amazi yo kunywa ariko ibara riragwira amazi yo kunywa se umuntu arya ari kunywa amazi ndashaka n'amazi yo kunywa ngewe vesiti wariye ko mbona iso byakomeye hmm? navuze ko ubanza ukajya kunzanira amazi yo kunywa mwana so mwana nararushye nararushye nararushye pe ubu nzarya nzarya hawundi harya yarantutse ngo yambye yambyibuha umubyibuho w'ubugoryi n'ubugoryi ubu se mba ntariya nkabyibuha ukamera eh? rega yari yakubonye <laughs> rusumbizwa nta Eu mwiriwe muraho cyane ndabona muri no ku Eu kabisa rwose ni karibu eh. eh. ah, ah. ni karibu umunsi Eu twari dukumburanye rwose eh, wana ariko hmm. mwemuritse mwemuritse Eu ah, iki ni ikihe kibazo tubanze dukureho bw'umwana ubwo nubwo umwana gusa ukuyeho nubwo umwana madamu zane ya ubundi se wabyaye ryari hmm? wabyaye ryari mfite umwana korodine vestine se ntakuze eh, arakuze korodine atakiba hano ariko vestine arakuze genda kuko hari amasafuriya mbonye hameze nk'aho ari mu akira ukureho na bwa bundi bwa wa mwana wo kwa hmm. nakunze ko nta rugo ruhari urundi hmm. yagenza kurya ngo ubikire undi mwana w'ahandi muse mm. boss wanye mm. tuje tukugana none uraducuze nta kibazo kira mwana yego ko yesu mm. nta kundi nyine sha ubitweretse rero urugero dukoze uzi kurya nk'amabwija nkaho nkaho ubundi twari twari turi aho nta kibazo mwari muri ndabibona rwose sha ndabibona ko mwari muri rwose urakatubwira wagira ngo ni ibere ryabigogwe neza twari turi aho nkaho ntabwo wacura umwana eee eh, ntabwo wamucura eh, eh, ewe sha ndabona ntabwo wacura umwana ndabona ari hatari kabisa hmm. akazi se biragenda biragenda hmm. ariko madamu ariko nanone genda ubike hmm. reka kiraza nagusubiza ibyo mubona ni amahano ni amahano ni amahano hako se abashyitsi baje bakugana uri guhisha ibiryo ni ibya wa mushyitsi twari dutegereje we mushyitsi ka natwe turi abashyitsi mwebwe ntabwo mwaje muri gahunda muri gahunda si gute isura umugabo mugenzi wacu gahunda z'ahangaha muri uru rugo ni zabaye iki se ibyo muriye birahagije birahagije hayi nka rero eh, madamu akira n'agato gapfa ni urugo ni igiki mureke eh? murekera aho ngaho ntigihe mba nzi urugo rwanjye uburyo rumeze mhm. kandi mba nahashye kugira ngo umuryango wanjye mm. wumve umerewe neza sebana ntiwari kuvuga utyo ni ngewe sebana karame ntabwo wariye nariye ntunze ko twambara ibyo tuje gusura oya ntabwo ari ukubibambura nkaho twabikiye vesitine vesitine kandi nawe dusanze ari ku meza mm, twabikiye vesitine rega mm. se ndakaraba ndariye wavuga ko ndiye ntabwo apfa koga mm. turariye nta mirire yanga mugire musenge eh, mm. mugire musenge rwose nta rugo rurimo eh, madame ndakarabira hariya hanze nta eh, ko nawe ufite imbyiro mu maso ko nawe ufite imbyiro mu maso natsitaye naciye hano wasitaye se mu imbyiro imbyiro ziba mu nzira ko nzi ko ziba mu gikoni mu masafuriya mm, natsitaye nawe ubundi nta kibazo nta kibazo turi mm. aho n'umuryango wanjye urabona bameze neza ndabibona ko mumeze neza rwose nta kibazo rwose tumeze neza bwari buryo bwo gasiga ubusa byonyine ah. reka madamu azi guteka atse ko ah, bumva baranamuvuze da mm, madamu azi guteka ni umusirimu mm. ni umusirimu madamu mwarimu ukomeye se eh, eh, hmm. eh. twari turi aho rwose hmm. majyaruguru murakomeye turashima imana nyine n'akazi tugura umuntu gutya bukamuha ni kuriya mesi eh. uramenya atanyumva aya mujya muvuga imbwa mu mazina yazo niho eh, akumviriza wakumva agahindira twabishimiye rwose eh, turabibona rwose turabibona mm. Mm, natsitaye wasitaye ugamumbyiro oya natsitaye hari umuntu yaciye hankoraho yankozeho ariko bino wasitaye umuntu agukora bavuga ngo ntabirenze ewe twari tubakumbuye natwe twari uko mbese mwari muje kurahura se reka twihitiraga nuko mvandira naca ku rugo rw'umuvandimwe eh umuhanda mwiza nta kibazo ariko reka tugende tugende tukomeze sawa sawa dukomeze hmm. reka dukomeze sawa baje sawa ubasuhuze sawa mubasuhuze bose yego yego umuhanda mwiza yego nawe sawa bene wanyu bene wacu se bene wacu bakugeza ubu nawe urabibimye bose barariye ese ubu ndariye none se urabibahaye batariye nge ndari ubwo siko byari bishyushye ubu biracyashye ariko ko ibiryo ari ibiryo iyo ibiryo byahiye biba wajya uhereza abantu bakizana eh? reka nze mbiguhereza ariko iyo ndambi uzashaka aho ujyana zana zana eh? na nyirandamwe umuti w'isazi akira akira ye mm. akira mm. akira rwose rusumba ukwezi akira mwana we mm, mm, mm, akira ushaka kuzana ibintu byo gushaka kuntegeka mu rugo rwanjye bweze ngaho eh, muryoherwe muryoherwe muryoherwe rwose ariko zana na biriya tubirya ubundi se ibi ngibi mube mubiretse mubyimye abantu biwanyu ntera umwana imboga yirire abantu biwanyu bigize uko nyine mpera umwana imboga uye narya ibyo ngibyo nturye nubimara urye n'ahangaha ahe narakubyaye igiseke yawe ndakirya ntangize ngo arye ahangaha natarya ahangaha ararya ahangaha ariko wajya ureka indami ubu tubikurekeye byose wabimara ndakwisabye umuryango uragurira iki uko telefone yanjye wanjye telefone urayibagiwe se yego se ese fone yibagiwe gute yemwe ubundi ubaye niki wibagiwe none se mwongeye murateka twibagiye fone ahangaha none imana yashaka ko turya madamu imana yashaka ko turya rwose ibyo twari twabisengeye Да. mama yisubije aho bari batesheje abantu umutwe ubundi se n'icyo bibagiwe bakubwiye ko ari icyo bari bibagiwe ahubwo se telefone yabo barayijyanye mama n'ubundi baragaruka hano wowe mugabo simukira ntabwo mukira pe haraje anyurire bene wacu karabaye bene wanyu bene wanyu nyirirwa ntaba bene wanyu ariko wajya ureka bene wacu bene wacu bakugize ubona batibagiye telefone yabo si ngiyi baba kuntereza ni telefone yabo bibagiwe telefone se telefone ni telefone bibagiwe hafi ariko ibaza ibintu uba ukoze ubu se baragera kwa so ubwo bavuge ngo iki genda barabizi nyine sagaruka ari yaje kureba eka genda mva imbere ubu se kwa so ubwo baravuga ngo iki bumvishe ngo birukankanye baramurawe n'ubuga n'imyuko nawe ntugende nta kazi kawe ndagiye ndagiye ndeka